السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں حضرت ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دن جنگل میں پہنچا تو ایک بوڑھا سا آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے اس میں تم بغیر سامان سفر اور سواری کے چلے جا رہے ہو ابراہیم ابن رحم اللہ فرماتے کہ میں نے یہ بات جان لی کہ یہ شیطان ہے اور یہ اس کا ایک چار چھلن ہے کہ مجھے اس چال میں وہ پنساتا ہے لہذا چاندی کے چار دانگ جو میں نے کوفہ میں ایک زمین بیچ کر حاصل کیے تھے وہ میرے جیب میں موجود تھے ان کو میں نے اپنے جیب سے نکالا اور پھینک دیا اور میں نے یہ پختہ ارادہ واضح کر لیا کہ ہر میل پر چار سو رکعت نماز ادا کروں گا چنانچہ میں چار سال تک اس جنگل میں رہا اور اس عرصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وقت پر بے تکلق روٹی دی روزی دی میرا خوراک بندوبست کیا اور اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام والسلام نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم سکھایا اس وقت سے میرا دل مخلوق سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا ہے اور اللہ رب العزت کے عشق وہ محبت میں پیوست ہو گیا ہے اور مخلوق سے میرا دل بالکل بائیکاٹ بالکل نفرت اور بے خودی میں چلا گیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر